हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोड टेक्नोलॉजी में इस वीडियो में बताऊंगा कि बिटमैट को शेयर कैसे करें विदाउट एनी ऐप सबसे पहले आपको बिटमैट को ओपन कर लेना है और मी का ऑप्शन है उसमें चले जाना है अब स्क्रॉल करना है और आपको ऑप्शन मिल रहा है शेयर बिटमैट इस पर जाना है आप इसको व्हाट्सएप से शेयर करेंगे तो थोड़ी परेशानी आएंगे इसलिए हम ब्लूटूथ से आप करेंगे तो आसानी से होगा ब्लूटूथ पे एंटर कर देते हैं ये सेटिंग भी हो रही है इस इस तरीके से आप बिटमैट को शेयर कर सकते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें